नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु एउटा नयाँ भिडियोमा सो आज हामीहरू चाहिँ सोर्स विन्डोको बारेमा थाहा पाउनेछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू एडोब प्रिमियम प्रोलाई खोल्छौँ एडोब प्रिमियम प्रोलाई खोलिसकेपछि हामीहरू फेरि एउटा नयाँ प्रोजेक्ट हामीहरू क्रिएट गर्छौँ सो न्यू प्रोजेक्ट हाम्रो class four so zero four ब्राउजमा हामीहरू लोकेसन डेस्कटपमा हालिदिन्छौँ र ओके गरिदिन्छौँ ओके गरिसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ जुन हामीले अलरेडी कुरा गरिसकेका छौँ सो यो माथिको चाहिँ सोर्स विन्डो हो सो सोर्स विन्डोको बारेमा आज हामीहरू कुरा गर्नेछौँ सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि डबल क्लिक गरेँ डेस्कटपमा हामीले हिजो डाउनलोड गरेको भिडियो यसमा इन्सर्ट गर्नेवाला छौँ र यसलाई चाहिँ म सोर्स विन्डोमा लिएर जान्छु यसमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ यदि मलाई चाहिँ यो भिडियोबाट अडियो चाहिँ चाहिँदैन तर मलाई भिडियोबाट ड्र्याग गर्नु छ भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसरी यो भिडियोको सेक्सनमा लिएर गएर यो टाइम लाइनमा चाहिँ म छोडिदिन्छु यदि मलाई अडियो मात्र चाहिएको छ भने यो अडियो वानलीमा चाहिँ गएर मैले यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु यदि मलाई अडियो र भिडियो दुइटै चाहिएको छ भने यो भिडियोमा गएर यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु प्रोजेक्ट विन्डोमा चाहिँ तपाईँलाई केही पोर्सनबाट चाहेको छ तपाईँको सिक्वेन्समा चाहिँ केही पोर्सनबाट चाहेको छ भने तपाईँले चाहिँ यो जुन चाहिँ मार्कर छ यसलाई मार्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यदि तपाईँलाई यतादेखि जुन चाहिँ तपाईँले मार्क ब्लु कलरको मार्क देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि चाह्यो भने तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मार्क इन जुन चाहिँ किबोर्डमा आई पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसमै चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई कहाँसम्म चाहिन्छ जस्तै कि मलाई यतासम्म चाहिन्छ भने मैले ओ अथवा माउसबाट यतातिर क्लिक गर्न सक्छु र यसलाई चाहिँ इजिली यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु सिम्पली के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आई र ओबाट चाहिँ कुनै पनि पार्ट जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको केही भिडियोको स्मल पार्ट चाहियो भने त्यसबाट चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेर ड्र्याग पनि गर्न सक्छु